экранда атомдун түзүлүшүн изилдеген резерфорддун моделинин орнотуусу турат коргошун кутучасынын тешигинен салынган радиоактивдүү элемент альфа нурларын чыгарат коргошун альфа бөлүкчөлөрүн жутат ошол себептен тешиктен бөлүкчөлөрдүн тар нуру чыгат бөлүкчөлөрдүн жолуна ичке фольга коюлган фольганын артында күкүрт цинки менен капталган экран турат экранга бөлүкчө тийсе анда жарык пайда болот бул жарыктар микроскоп аркылуу алынган экран фольганын айланасында айлана алат бул орнотуу абасы жок жөйрөдө жайгашты коргошун кутучасынын тешигин ачалы андагы көп бөлүкчөлөр айбай фольгадан өттү бөлүкчөлөрдүн кайсы бир бөлүгү 180 градуска кыйшайды кээ бир бөлүгү артка чагылды резерфорд бул көрүнүштөн альфа нурунун өлчөмдөрүнө таянып өзүнүн жыйынтыгын чыгарган альфа бөлүкчөсү оң заряддуу жана төрт атомдук массага ээ анын кыймылынын өзгөрүүсү атомдун ядросу тарабынан болгонун ырастайт атомдун ядросу өтө кичине көлөмдү ээлеген оң зарядка ээ бирок анын массасы атомдун негизги массасын түзөт ядронун өлчөмү даражадаысанметдено даражадагы метрге чейин